Za testo potrebujemo pol kile moke, eno jajce, eno žličko soli, tri velike žlice sončničnega olja ter 270 ml vode. Testo pregnetemo, potem pa ga postavimo v posodo, ki je nameščena z oljem, počivati za vsaj pol ure. Vmes testo še večkrat pretresemo. Jajcem ločimo rumenjak in beljak ter rumenjake dodamo v skuto. Iz beljakov pa posebej naredimo sneg, ki ga sladkamo ter na koncu dodamo kislo smetano. Prt namokamo, nanj položimo testo, ga z valjarjem razvaljamo potem pa ga ročno raztegnemo na željeno velikost. Stopimo maslo. Pazite, da maslo ne bo prevroče. Testo namažemo z rokami po celi površini in maslo bo preprečil, da bi se skorja med sabo sprijemala testo obrežemo, ga dve tretjine, samo spodnje dve tretjine nadevamo z maso, se pravi za skuto. Na eno polovico bomo položili sveže borovnice, na drugo polovico pa našo marmelado iz borovnic in metinga sirupa. Štrukel zavijemo. Na polovici ga prerežemo in en kos bomo dali v pekač in ga bomo spekli kot štrudel drug kos pa bomo zavili v krpo ter ga skuhali kot štrukelj. Štrudelj še dobro namestimo in ga postavimo v pečico. Pečemo ga približno 45 minut. Pripravimo si sterilno gazo, katero zmočimo. Jo pretresemo z drobtinami in na položimo štrukelj ter ga zavijemo. koncu štrukelj še zavežemo z obeh strani, tako da nam ne uide iz gaze. Ter ga kuhamo v slanem kropu približno 25 minut. Drugi del štrukla, ki pa nam je ostal, pa zavijemo v folijo ter ga shranimo v skrinjo za hude čase. Muzika štrukelj je kuhan, ga odvijemo. V kozici si pripravimo maslo z sladkorjem ter drobtinami. Štrukelj zrežemo, serviramo in na koncu prelijemo z maslom. Štruklju dodamo še malo malinove marmelade in pa seveda tudi štrudel je že pečen glede štrudel pa samo narežemo in ga serviramo. In en dober tek vam želim. Thank you.